Mais cousin, putain. Culé. La plus belle douille du monde, ça. s'engage pas en fauteuil roulant sur un passage piéton quand les feuilles sont rouges depuis 10 secondes déjà. Elle a eu un coup de cul que ce soit long ici, mais franchement, ça, ça m'énerve. 3, 3, 3, 3, 4. pas louper le, le demi-démon. Bon, pas mal. Ah ouais. Je sais pas si c'est stylé, couillu ou beauf de mettre des titis comme ça euh, à l'arrière de ta Goldwyn. Alors couillu, voici c'est couillu, ça c'est sûr. Après voilà, reste à déterminer si le second adjectif c'est stylé ou bof. Je te cache pas que moi j'aime bien, donc si ça me plaît, c'est que c'est pas forcément stylé. Je vais tout aller au bout, ah ouais, c'est ce soir euh, la demi-finale, je sais même plus compte qui c'est je vais en entendre parler toute la soirée au boulot et j'ai même pas enregistré euh, qui jouait. Manchester, je crois, non On va bien voir. Un peu sauvage là. Ah oui, il est chaud lui. ça j'avoue euh, moi j'ai une bande de la peur euh, qui est aussi large que mes cuisses je suis pas hyper téméraire en virage je te le cache pas oh là ça contrôle quoi Non, mais non, c'est pas le moment, c'est pas le moment.